Bienvenidos a un nuevo video de Mensajeros Urbanos. A menudo recibimos mensajes de gente diciéndonos que les gustaría ayudar, pero que no tienen los recursos económicos para hacerlo. Hoy quisimos demostrar que no se necesita tener dinero para hacer una buena acción. Por medio de nuestras redes sociales, invitamos a gente a que participara en este experimento y formamos cuatro equipos. Les dijimos que el reto era ayudar a la mayor cantidad de gente posible usando un presupuesto máximo de 50 pesos por equipo. El equipo 1 estaba conformado por dos chicas que eran psicólogas y decidieron ayudar a la gente dando sesiones gratis. Ellas nos demostraron que todos tenemos conocimientos o habilidades que podemos usar para ayudar a la sociedad, sin necesidad de gastar un solo peso. El equipo 2 decidió usar sus 50 pesos de presupuesto para comprar el material necesario y hacer 7 sándwiches, y pusieron un letrero que decía, si conoces a alguien de la calle, llévale este sándwich, si quieres que hagamos más, puedes donar. Y como ya es costumbre, no tardó en aparecer la solidaridad de la gente. Se juntó tanto dinero que se pudieron hacer sándwiches durante 5 horas y así ayudar a muchísima gente. Ellos eran dos chicos que simplemente pasaban por la calle y les gustó mucho la idea, tanto así que decidieron dedicar toda su tarde en llevar los sándwiches a gente en situación de calle. Dentro de este equipo había un estilista y decidieron consentir y darle un nuevo look a la persona que ves en pantalla. Cada miembro del equipo realizaba una actividad diferente, mientras uno le cortaba el pelo, otro platicaba con él y lo escuchaba, y otros le dejaban las manos como nuevas, se las lavaron, le cortaron las uñas y le aplicaron una crema suavizante y humectante. Y ya para finalizar, un relajante masaje. El equipo 4 decidió hacer una subasta, y decidieron que cada uno de ellos llevara un artículo que ya no usara, que tuviera en su casa y que estuviera en buen estado, para así subastarlo y con el dinero que recolectaran poder llevar una cena a gente en situación de calle. Va a empezar la subasta. ¿Quién es el que me da el primer precio? ¿Quién abre la subasta? ¿Quién da el primer...? El éxito de la subasta fue tal que se pudieron comprar todos los tamales y todo el atole de este carrito. Y el equipo decidió ir a llevar todos los tamales en una zona donde duermen muchas personas de la calle y es de escasos recursos. Si les gustó el video, no se olviden de darle like, ya que esto nos motiva a seguir haciendo más videos. Si son nuevos en el canal, dense una vuelta ya que tenemos videos padrísimos. Si no son nuevos y ya llevan un tiempo, no se olviden darle click en la campanita para que YouTube les avise cada que subamos un video nuevo. Y nos estamos viendo en los siguientes videos. ¡Bye!